Доброе утро. Добре. 04 ДП, старший З праздничку у нас. З яким, вибачте? Я сьогодні. Те, що ви нам зупиняєте, це праздник? Ну, взагалі. Порядок? Ну, порядок. Посвідчення воді, будь ласка. Причина, будь ласка. Ще раз. Причину, будь ласка. Причину? Да, зупинки. Посеред поля. І нагрудний знак на видне місце. Де яке серед поля, будь ласка. Ви, ви вважаєте, що я тут можу зупинятися? І ви тут можете стояти? спокійно. Якщо буде зустрічна їхати якась машина буде ну, виїжджати. Можливо, ну. машинка зустрічна проїхала. Добре. Тютюх! та та та КМ 0896. ла ла ла ла Візитка Яроша така пере- переміж, так. причину узнати, чи так не просто. Ну, ну, працювання, я пояснив. Добре, дякую, до побачення. Гарного дня вам.